қайырлы күн достар сіздермен осындай өте дәмді қаймақты соус дайындайық шампиньондарды тазалаймыз бірақ та жумаймыз осылайша турап шығамыз және де тауық етін тураймыз тауық етін майда жақсылап қуырамыз сарымсақ турап саламыз дәміне қарай тұз бұрышын салып қызарғанша жақсылап шамамен 20 минуттай қуырамыз мінекей тауқымыз қуырылды енді оны бөлек ыдысқа салып аламыз жаңағы майға шампиньондарды салып жақсылап қуырамыз қажет болса аздап май құйса да болады және жақсылап қызартып қуырамыз жаңағы піскен тауығымызды салып араластырып қаймақ қосамыз тағы да жақсылап араластырамыз дәміне қарай аздап тұз салып су құямыз бір 5 минуттай бықтырамыз Неке біздің соусымыз дайын осындай қоймалжың қою болып шығу керек мен спагетти қосып дайындадым өте дәмді болып шықты жасап көріңіз